Sejak awal lagi, apabila Korea berkeputusan untuk membangunkan aspek teknologi budayanya, ia telah menggunakan kemahiran para saintis dari Institut Lanjutan bagi Sains dan Teknologi Korea atau singkatannya KAIST. KAIST merupakan di antara institusi teknologi terunggul Korea Selatan yang ditubuhkan pada tahun 1971. Korea sedar bakat seninya boleh menghasilkan lagu dan drama namun ia tetap memerlukan suntikan teknologi bagi menyesuaikan bahan budayanya dengan tuntutan ekonomi bersifat digital. Dalam masa singkat, Korea Selatan telah berjaya membangunkan ekonomi yang di antara paling berpengaruh di Asia dan dunia. Para pekerjanya terkenal dengan kerajinan dan dedikasi mereka. Syarikat-syarikat gergasinya terkenal dengan produk-produk inovatif serta berteknologi tinggi. Namun, bagaimana negara ini menyiapkan para pelajarnya untuk menempuh cabaran ekonomi digital? Untuk mencari jawapannya, saya kini berada di KAIS, Universiti Teknologi Terunggul Korea Selatan. Di KAIS, saya telah berpeluang untuk melihat bagaimana Korea menggabungkan inovasi dan kreativiti untuk memanfaatkan pertumbuhan perindustrian serta industri hiburannya. Inilah pawagam berteknologi tinggi yang memberi pengalaman menonton yang lebih bersifat tiga dimensi. Di KAI, saya juga mencuba teknologi maya terkini yang sedang dihasilkan. Teknologi-teknologi yang dihasilkan di sini mempunyai penggunaan fleksibel. Ada boleh digunakan untuk industri hiburan, gaya hidup, perubatan dan lain-lain. Well, uh, there are big paradigm shift in Korean education for enhancing students' creativity uh, to prepare the digital economy. For instance, uh, from instructor-centered passive memorizing education to student-centered discussion-based creative education. Uh, also, you know, government implement a very interesting uh, system that's called uh, free semester system uh, for one semester in middle high school from last year, and which provides students for diverse experiences, including on-site visitation to various places, and art and sports lessons for exploring students' potential talents. Semasa temasha Sukan Olimpik musim sejuk yang baru berakhir, kreativiti dan inovasi para pelajar KAIS telah diperlihatkan kepada dunia. Sebuah robot ciptaan KAIS telah menjadi bintang acara pembukaan temasha sukan tersebut. KAIS dan its uh, graduates have been playing a crucial role for Korea's industrialization, informatization, and miraculous economic growth achieved during last four years. Uh, we are going to foster the students equipped with the creativity and collaboration ability. For that, we'll carry out whole brain training by strong basic science and engineering education together with a diversifying humanities and social science education. Hari ini KAIS menghasilkan 59,000 graduan, termasuk 12,000 di peringkat kedoktoran PhD. 23% daripada lulusannya akan meneruskan kerjaya mereka di bidang pengurusan bagi syarikat-syarikat gergasi Korea seperti Samsung dan